алейкум, қазақ елі алматы қаласы кешелер өздеріңіз көріп отырсыздар орыстың бір хатына депутат алматы қаласы мәслихатының депутат дейді айтып жатқанын естіп ол да ол өзі депутат болып отырып Зеленскийға қырымға шабуыл жасағанша түркияға шабуыл жаса дейді э, одан кейін кешірім сұрап тағы да шығыпты э, эфирге э, фейсбукқа бірақ енді дәл осы сепаратист шовинистердің барлығы бірінен кейін бірі ауыздарына келгенін оттайды дағы кешірім сұрап құтылады ал біздің қазақтар осы өз елімізде өз жерімізде ана тілімізді қорғап сөйлесе сотталады ә, өздеріңіз білетіндей жанат намазбаев пен марғұлан боранбаев қазақ тілін қорғайын деп 5 жылдан арқалап кетті екеуі ә, неге сондай жаза мына орыс сепаратистеріне берілмейді енді мен біліп отырмын бұл да ешқандай жазасыз құтылады бұлар тағы да құтылып кетейін деп отыр жазадан өткенде анау 19 тоғыз сепаратистің үшеуі сотталды деді ал оның сотталады деді бірақ сотталған сотталмаған қандай жаза алғанын білмейді екенмін мен олар да сол кешіріммен құтылады деп ойлаймын егер де мынау біздің қазақстанның қазақ елінің тұтастығын егер де ойлайтын болса бұларды елден қуу керек ә, бұларға көнуге болмайды күннен күнге бұлар асқынып бара жатқан мәселе бұл ә, кейбіреулер айтады «Ә, көңілді бөлу үшін деп бізде сонда мынау ә, қазаққа жасалып жатқан әрбір осындай қарсы әрекеттің бәрі сонда көңіл бөлу үшін ба неден көңіл бөлу үшін сонда соны кім айтады сонда мынау бізді көңіл бөлу үшін деп әлде біз тып тыныш отырсын деп биліктің боттары ма істеп отырған осындай әрекетті жіберетін бізге мынаған көңіл аудармай ақ қой тып тыныш отыра бер деп ә, бұндайға көз жұмып қарайтын болсақ бұл одан бетер асқына беретін болады мынау бір екінші жағымыздан мына қытайда кіріп жатыр визасы кіргізеді деп жатыр қытайларды ә, егер визасыз кіргізгені визамен кіргізіп жатқан қазір осы болса күнде қытайлар келуде өткенде біз дәл сол қытай қытайға визасыз кіргізуіне қарсы болып акиматқа барғанда сол жерде біз тура қасымыздан жетпіс сексендей үйір-үйір қытайлар өтіп жатыр ал егер де визасыз кіретін болса не, не болады біз қытай қазақ жұрт жібермей ма өз бар жағы 19 миллион қазақстандағы халықтың саны олардың бір қаласында 19 миллион 20 миллион оның үстіне мынау орыстың сепаратистердің айтып жүргендері мынау мінекей қазақстанның солтүстік аумақтардың бәрі біздікі қазақстанда орысша сөйлейтіндер өте көп сондықтан сол жақтарды біз орыстар жаулап алуымыз керек деп мына украинадағы соғыс 2014 төртте осындай сөзден басталған бірінші сөйтті де екі облысты бөліп тастады бөліп алды өздері ресей енді келіп соғыс ашты бізге де сәл дәл соның жағдайы келіп жатыр қазір және де осындай әрекеттер болып жатыр қазаққа қастандық соған ешқандай депутат өзінің наразылығын білдіріп өзінің пікірін білдіріп жатқан жоқ аузын буған өгіздей болып тып тым тырыс отыр үнсіз сонда олар анау парламентке не үшін барды мына биліктегілердің айтқанын ғана істеу үшін ба сонда халықты кім ойлайды елді кім ойлайды сайлау алдындағы үйіп төгіп берген уәделер қайда халықты ойлайтындар қайда сонда өздерін өздері әшкере қылып отыр енді осындайға да көз жұмып қарауға бола ма еш болмаса өтірік болса да шығып кішкене пікірлеріңді айтып қоймайсыңдар ма сендердің онсыз да сатқын екеніңдерді бәріміз білеміз енді менің айтайын дегенім сол жаңағы мынау визасыз режим мына орыстардікі былай екі жақтан қысып жатыр ғой қазақ халқын ал сонда жаңағы халықтың атынан барған өздерін өздері мәз болып жүр ғой халықтың қалаулысымыз деп солар үнсіз отыр жұмған ауыздарын ашпай іштерінде мен оппозициямын дегендер бар мен барам сол жаққа кіремін сол жерден айтамын деп сонда олар халықты алдап отыр ма жалды өздерін өздері алдап отыр ма түсінбедім мен осындай депутаттар бұдан кейін не сый қалады сендерде халықты ойламасаң елді ойламасаң жерді ойламасаң э, мен тағы да кешегі халық парламент туралы айтайын деп едім ол кезде бұндай ә, біз білмедік қой деймін ол кезде бұл мәселе әлі көтерілмеді енді халық парламентінде отырған ағалар мынау көшбасымыз деп жүрген ол кісілер өз пікірлерін айтар кеше біраз үндеулер біраз талаптар болды сол жерде сол халық парламентінде бір нәрсе маған көңіл толмай өйткенде ол жерде барлық талап үндеу үкіметке болды да халыққа ешқандай үндеу жасалмады өздеріңіз білесіздер өткендегі осы халық парламенті құрап құрылады дегенде елдің көбісі желпініп кішкене сенім пайда болды е өстіп бірігетін шығар халық деп менде де сенім пайда болды сондықтан мен қолдаймын бұларды тек қана дәл кешегі жиында екінші жиын халық парламентін сонда ең соңында талға жақта мына қытайлардың алтын қазып жатқан жерінен бір жігіт келіп сөйледі қысқа сөйледі өте сондағы бір сөзі менің жүрегімде қалып қалды сол жігіттің үкіметке жақын болмаңыздар халыққа жақын болыңыздар деп сөйледі маған соны сұнады, бізге шындан да үкіметке талап қоя бергенше халыққа да үндеу тастайық халықты да жинайық сол жігіттің айтқандай мынау халықтың жүрегіне жол табу керек бізге өйткені халықтың қолдауынсыз біздің іс әрекетіміздің ешқандай нәтиже шықпайды жан жақта қолдап жатқан халық бар соларды ұйымдастырайық соларды біріктірейік <coughs> өткенде <coughs> біріншіне де сол жерде бір жігіттер айтып қалды біз көшбасшымыз деп көшбасшы енді өздеріңіз көрсетіңіздер онда осы жерде мынау мәселені де сырт қалдыруға болмайды бұған да өз пікірлеріңізді білдіріңіздер бұл бір емес екі емес қанша жылдан бері қайталанып ушығып келе жатқан мәселе осындай сепаратистердің іс әрекеттері егерде біз халық үнсіз қалатын болса біз екінші украинаға айналамыз сондықтан айналайын мына депутат сымақтар өз үндеріңді білдіріңдер айтыңдар пікірлеріңді еш болмаса өтірік болса да мына халықтың алдында ақтал үшін бір нәрсе десеңдерші еш болмаса тиіп қашып болса да үнсіз отыра бергеннен гөрі жоқ әлде мынау депутаттыққа барғанда нақты бір келісіммен бардыңдар ма енді мен депутаттар туралы көп айтып кеттім өйткені оларға өкпем қара қазандай өткенде де өтірік сайқымазақ сайлаудың алдында артында өтіп алды олар шын елім жерім деген нағыз патриот азамат ұлтшы азаматтардың ешқайсысы да өте алмады ол жерге біреуі де өтпеді халықты тағы да алдады бұлар бұл сайлау мәселесінде өткендегі жай қалдыруға болмайды оны да көтере беруіміз керек өйткені бұл сайлаудың соңы емес әлі талай сайлау болады ғой қазақ қашан алданып жүре беру керек менің мына кешегі мына орыстың депутат хатын айтарым ол туралы айтатын ол жазалану керек ол ә, депутаттық неприкосновенность бар ғой бірінші содан айыру керек та депутат тұрмандаттан сөйту керек та соттау керек болды басқаларына сабақ болсын және де өткенде ғана 19 тоғыз сепаратист өздері уже қазақ үйдің ішінен үй тігіп қазақстан бөліп алып отырған олардың жағдайы не болды оған кім жауап береді әлде олар сөйтіп сайрап жүре ме жүре бере ме ары қарай да егер де кішкене елім жерім отаным дейтін бір депутат болса шықса шығыңдар да айтсаңдаршы сөздің ашығын болмаса президенттің өзі шықсын да айтсын мен сендерді қытайменен ресейге сатып жібердім деп оның қолында күш бар ақша бар барлық ресурс қолында халық қолынан ешнәрсе де келмейді көніп отыра береді қойша маңырап құлдыққа бәріне көніп Осында қазақ халқына қайран қайранмын мен осындай кешегі анау жиында доклад жасаған анау нұртаза бауырым одан кейін марат болды солар жаңағы нұртазанікі енді цифрмен фактіменен дәлелдеп берді бізге қандай қауіп төніп тұрған осы қытайлардың келуі соның бәрін көріп отырып неменеге соншама жата бересіздер ә, ең момын қой екеш қойды өлтіріп жатқан кезде аяғын серпиді ғой айналайындар болып сендер сонда қойдан да өтіп кеттіңдер ме не болды үндерін шығарсаңдаршы тұрсаңдаршы кішкене бәріміз мақтанамыз біздің ата бабамыз керемет болған өзінің қанымен найзаның ұшымен осыншама жерді аман алып бізге аманат қылып тастап кетті деп біз солармен мақтанып отырмыз ал бізден кейінгі біздің ұрпақтарымыз бізбен мақтана ма бізді қарғайтын болады олар бізді кімге құлдыққа сатып жібердіңдер деп әлде қытай келетін болса бәріңе биліктің самолетіне мініп кетесіңдер ма мынау қазақстандағы мынау ел жер керек деп жүрген белсенділер қалатын шығар бәріне төзіп құдалауға да зорлыққа да зомбылыққа да бәріне шыдап жүрген әлде сенің ел мен жер керегі жоқ па қазіргі біз қазір күнімізді ойламай келешегімізді ойлауымыз керек ұрпақтың болашағын ойлауымыз керек олардың қарқысына қалмайын десек көтерілу керек қазақ өткенде рысбек айтқандай бізге эволюциялық жолменен өзгертеміз деп мына системаны жүйені оған өздері мүмкіншілік бермеді бізге тағы да алдап қойды мен енді бұл жерде революциядан басқа жол көріп тұрған жоқпын енді ақыры бұлар өздері үшін келмейді екен эволюциялық жолмен өзгергісі келмейді екен өзгеріс жаңа реформа дегеннің бәрі өтірік сөз аңқау халықты құлақтан тебу отыр бұлардікі отырар екеуміз өстіп сондықтан қазақтар бауырларым әр қазақ менің жалғызым әр қазақ менің бауырым дейді ел мен жер тек қана қазаққа кенер, керек дәл осы қазақстанда бұл жерді отанымызды аман алып сақтап қалу өзіміздің қолымызда біздің парызымыз болашақтың алдындағы ал мынау шетелден шетелге құтқарады деп шетелдің суперменін күтіп жүргендер күте беріңіздер жата беріңіздер күтіп соларға сеніп ә, шетел барып көмектесемін деп көмектесіп жатқан жерлерді көріп жатырмыз қандай жағдайда болып жатқанын тек қана елім жерім дейтін азаматтар тұрыңдар ояныңдар енді кетер болды енді бәрі айтады қазақ оянды қазақ бәрін білет деп мен өзім оянған адамдарды көріп жүрген жоқпын мынау оянып кішкене көкірегіне бір нәрсе барған адамдар қатарға қосылғанымызбенен бір бірімізді көре алмай сатқын сексот деп арамыздан кетіп жатқан сондайға қысымға шыдамағандар да жеткілікті арамызда белсенділікті қойып оларда сол бір тауыр оққаны қалып жатқандар да бар оның ішінде арамыздан шығып жатқан сатқындар да жеткілікті кеше ғана бірге жүрген ә, нағыз белсенді біреулер батыр деп жүргендердің өздері сатқындығын көрсетіп жатыр сондықтан бір, жағына бір жағынан қатарымыз көбейіп жатса екінші жағынан азайып жатырмыз бәрібір кім болса да қазақты тек қана анау ғана құтқарады тек қана мынау ғана құтқарады дегендерге айтарым бір адам ешнәрсе де істей алмайды бір адам бір партия ешнәрсе істей алмайды халықтың көмегінсіз халықтың көмегінсіз ешкімнің қолынан ешнәрсе келмейді тек қана оның бәрі уақыт созу алдау халықты да алдау өзіңді де алдау алдана алдана біттік қой болды енді тек қана бар мақсат халықты көтеріп мына жүйені құртпасақ осы маңырап жүргеніміз жүрген сондықтан бауырларым тұрайық көтерілейік кішкене егер ел жер керек болып жатса және де мына депутаттар тағы да ой пікірлеріңді білдіріңдер не дейсіңдер әлде сендер дос мәңгүрттен осы қатынның соңынан кеттіңдер ме артынан еріп ол тоқаевқа тіптен сенім жоқ қариннен одан да сенім жоқ еш болмаса өтірік болса да сендер кішкене да өз пікірлеріңді айтыңдар халықты алдап үйренгенсіңдер ғой тағы да алдаңдар жоқ шығыңдар айтыңдар өз пікірлеріңді үнсіз жатпай жақсы сау болыңыздар мен осыны айтуға шыққам бұл депутаттық мандаттан айырылып сотталу керек бұл қатын менің өз көзқарасым осындай және де мынау шыннан да қытайға визасыз режим ашылатын болса мен, мен өзім мен өзім алаңға шығамын жалғыз пикет болсын митинг болсын оны алдын ала ескертемін бәріне бұл визасыз режим енгізілмей тұрып қытайлар қаптап жатыр ал шыннан визасы режим енгізілетін болса қазақтың жұтылғаны жұтылған иә сау болыңыздар рахмет бәріңізге тыңдағандарыңызға